Првото коло од Државната универзитетска лига се одржа во Штип. Отворањето на лигата се случи денес со надпреворот во кошарка меѓу Универзитетот Гоце Делчев и Универзитетот Свети Кирил и Митоди. Овој надпревар заврши со резултат 75 спрема 70 и победа на Угада во првото коло. Вториот надпревар се одржа меѓу Универзитетот Фон и Универзитетот Свети Климент Охридски. Овој надпревар заврши со резултат од 66 спрема 19 и победа на Универзитетот Фон. Во исто време денес се одигра и надпреварите во мал футбол меѓу универзитетите. Надпреварот УКИМ против Универзитетот на Југоисточна Европа заврши со резултатот 6 спрема 3. Угада против Укло одигра нерешено со резултатот 3 спрема 3, а Фон победи против Меѓународниот Славјански универзитет со 9 спрема 5. Следното коло ќе се одигра во Битола в среда на 4 декември. Угада во второто коло ќе се надпреварува и во шах и во пинг-понг.